तेरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना तुमसे मिलकर है तुमको बताना जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको और मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया गुलाबिया नश के कमर तूने पहली नजर मेरे नश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाए मजा आ गया जब नजर से मिलाए